そろそろかお久しぶりですさかぶと。まさかその兜が尾行は大丈夫ですただでは手短にオロチ丸のアジトの場所アジトはいくつもあって居場所がバレぬよう 一定期間ごとに各所を転々今はここから北にあるアジトに潜伏していてそうか面白そうな花フフフフ。 私も会話に混ぜてもらえないかしオロチその装束兜をつけてきたまさかここでオロチ丸が出てくるとは僕がオロチ丸を引きつけますサソリ様兜が 最初からバレバレなんだよどういうことだカブト僕がいつまでもあいつのスパイでいるオロチマルの術に落ちたかいや違うな僕はただオロチマルさてそろそろ後ろにいる小ネズミさん全てお見通しって 返せはないだろナルト君ずれて引きずりすぎだよサスケ君のことが知りたいなら持 <laughs> ち上がれ 開始少し遊んであげましょうか私と話がしたいまずは生き延びなさいナルト落ち着いてまずは目の前の敵に集中オロチマル様に逆らうとバカなやつどうやら口寄せを行っている敵がいるみたいだね クソだったらそいつらを倒すだけだも申し訳ありません俺つまるさまったく君たちもしつこいねいい加減諦めたらどうだこれは私たちの仲間よ簡単に諦めたかやれや君は強くなっている 君はどうか知らね出てきやがれオラチマル申し訳ありませんオラチマル様どんなに吠えてみせたところでサスケくは戻らぬ黙れあんたなんか何がわかるそろそろ趣向を変えましょうかねえカブト準備は整ってますオロチマル様 申し訳ありませんオルチマル様いいぞ今ので最後だ怖い連中が混じり始めた油断するなよナルト二手に分かれてそれぞれ殲滅するわよああ

どれほど成長しているか見せてもらうわよ圧倒的じゃないか信じられない当れ さキュービの力見せてみなさい さくらがピンチだ急いで救出に向かえ <laughs> ごめんナルトこいつさっさとこいつら片付けて早くおろちナとトラペンガン仲間思いも結構だけどそう簡単に行くと思わないことね。 ごちゃごちゃ言ってねえでさっさと出る気やられ感情に身を任せているたち忍びとしては失格だ影分身の術えっそれえっ影分身の術絶対はっ キュの力見せてみなさい隊長としてヤマト隊長ナルト今の桜の事故ナルトランンがしはし

そろそろ君のオロチマルてめえは絶対ぶっ潰すンガンンガンどれほど成長しているか見せてもらうわよ キュービの力見せてみなさい私のサスケくんとどちらが強いか試してあげるわサスケを返しやがれ気をつけろ敵の増援が現れたラペンガンバカめひねり潰してくれるわそういえば さっきからサイの姿がない一体何を考えているキュービの力引いたいものだ始ま本気で私に勝つ気でいるのて笑わせるわお前だけは絶対許さねえいいわねその顔 ゾクゾクするわ圧倒的じゃないか信じられないサスケは返せ分かってないサスケ君は私を選んだ なかなかやる少し見直したこの状況だったらいいのもやりやすそうだ私を相手にここまでやるなんてねやるじゃない これでなるほど任務達成 は強くなってるじゃない。ナルトナルトくん。ま、お前は心地よいさ。 <laughs> しかし、ナルト君のこのチャクラ。 さてそろそろ